大家好，这里是 GL Tech，一个探索区块链技术的频道。欢迎大家订阅我们的频道。如果喜欢，不要忘记点赞、关注、转发、收藏。 大家好，欢迎来到区块链常识快速问答，二零二二年的第二期，总共的第十四期。第一，什么是区块链的预言机？那区块链作为一个封闭的生态系统，是没有办法直接获取区块链以外的数据的。那这时呢，就需要区块链的预言机将区块链的连接到外部的系统，让智能合约可以获取到现实世界中的数据。举个区块链应用的例子，我们使用的区块链金融应用程序需要了解代币实时兑换法币的价格。 或者是利率这种基准参考数据，这时就需要区块链预言机的导入实时数据了。在区块链链上保险应用中，用户提交了索赔申请，保险应用程序就需要预言机对用户的赔偿申请进行验证。在区块链的供应链应用场景中，预言机对接的是各个传感器，将天气、地理位置、航班统计数据这些传入到区块链上。 这时有人就会提出来了，那我们用传统的中心化预言机就可以解决这些问题啦，那就不麻烦使用区块链的去中心化的预言机了。但是要请考虑一下，如果使用单一的中心化预言机，那么公共区块链上的这个去中心化的特质就可能会被颠覆，因为许多重要的数据都是由预言机来提供的。那万一预言机被不怀好意的人控制了，那整个区块链就会被攻击，然后沦陷掉。所以。 公共区块链上的预言机用的都是去中心化预言机，也叫做共识预言机，使用的是去中心化数据，类似于现实世界的公共图书馆，去除了单一数据来源的风险。其中最有名的是 Chainlink，这个项目创造了去中心化预言机的行业标准。第二，区块链预言机的种类。 根据 Chainlink 的标准，区块链的预言机呢，包含了第一，输入型的预言机，意思是将现实世界中的数据导入到区块链上。那我们刚刚已经为大家讲解了好几个例子了，例如什么呃汇率啊、价格波动啊、旅行啊、天气信息这样的一些数据等等。输出型预言机。 意思是将区块链上智能合约执行完的数据和命令传回到现实世界，触发并执行某些操作，例如付款或者告知呃存储器存储供应链上数据，或者是用户付完了租车的钱之后呢，物联网系统中的汽车解锁汽车的门，诸如此类。跨链预言机是指跨越不同区块链的预言机，可以在不同的区块链上进行信息的读写，例如将区块链 A 上的信息或者是资产转移到区块链 B 上。 计算功能预言机，我们上面说的预言机仅是中继查询的一个功能。带有计算功能的预言机可以将区块链上的信息进行计算加工，之后得出结果，然后再将结果传回区块链。例如，预言机可以将区块链传出的债券啊合约的收益率进行回归计算，再传回区块链上供智能合约应用。这种功能还协助以太坊进行规模化，将大量的需要计算的操作放入到外接的预言机。 然后呢，将计算结果传入以太坊的主链，减轻主链的负担，用户也可以少付一点燃料 Gas 费。第三，区块链预言机的应用场景，其实我们刚刚已经提到了许多预言机的应用场景了。那总结如下：最常见的就是区块链去中心化金融的应用，交易所、自动做市商、AMM 衍生品交易、链上保险等等。那还有就是 NFT。首先。 非同质化代币的价值是实时变化的。然后刚刚说到的计算有计算功能的预言机，也可以协助非同质化代币 NFT 的空投这样的活动，那协助随机挑选空投的目标用户。然后呢，就是链上游戏了，或者说是最近非常火爆的元宇宙。那预言机也可以作为元宇宙连接现实世界的一个渠道。那最后是在物联网领域的应用。 预言机呢，是向智能合约提供了传感传感器的读数、卫星图像等数据。那这就是预言机在实体经济中的一个应用。关键要点：第一，区块链预言机将区块链连接外部的系统，让智能合约获取现实世界中的数据。第二，区块链预言机的种类有输入型、输出型、跨链预言机、计算功能预言机。 第三，区块链预言机应用场景呢，主要是有去去中心化金融、NFT 非同质化代币的应用、链上游戏以及元宇宙应用和物联网的应用。你学会了吗？如果你也对区块链技术感兴趣，或者对这一期节目有什么想法，欢迎下方留言讨论。接下来，GL Tech 还会为大家带来区块链领域不同的热门话题，期待下次见到你。